हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये video Microsoft Access SQL view की है तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या खास है तो देखिए यहां पर एक टेबल मैंने क्रिएट किया है एसक्यूएल कोडिंग की मदद से तो ये टेबल कुछ इस तरीके की तो कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कराए हैं ठीक है with the help of SQL query अब यहां पर एक और क्वेरी हमें बनानी है और क्वेरी में क्या समझेंगे कि डिलीट है डिलीट नाम का है वो क्या काम करता है ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है ये जो फंक्शन है ये किस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा तो अभी हमारे पास स्कूल एम के नाम से टेबल है और हमें क्या समझना है डिलीट को तो डिलीट को समझना बड़ा आसान है यहाँ पे सीधा सीधा लिख दीजिए डिलीट ठीक है डिलीट लिखना है आपको तो यहाँ पे लिखेगा D L E T E delete from अब कहाँ से डिलीट करना है तो उस टेबल का नाम हमें देना है तो यहाँ पे स्कूल एम से डिलीट करना है तो ये हो गया स्कूल और ये हो गया M school M delete from school M where यहां पे कंडीशन दे देंगे वेयर ठीक है अब यहां पर क्या करना है देखिए वेयर में आएंगे देखिए यहां पर जो है ना हमें क्या डिलीट करना है हमें क्लास डिलीट करना स्कॉलर आईडी को डिलीट करना जो भी डिलीट करना है उसको यहां पे दे देना है ठीक है ना तो वेयर हम क्या करेंगे क्लास 11th को डिलीट करना है या फिर स्कॉलर आईडी को डिलीट करना है तो स्कॉलर आईडी के हिसाब से डिलीट करते हैं ये यूनिक वैल्यू कंटेन करता है तो यहां पर A triple one scholar ID A triple one को डिलीट करना है तो यहां पर वापस से आ जाते हैं वेयर स्कॉलर आईडी ये लिखा scholar underscore ID is equal to ठीक है ये दे दिया और क्या स्कॉलर आईडी है ए ट्रिपल वन यही था ना इसको डिलीट करना चाहते हैं एक बार चेक कर लेते हैं ए ट्रिपल जीरो वन है या नहीं तो देखिए ए ट्रिपल जीरो वन है इसको ही डिलीट कर देना चाहते हैं बस इतना ही हमारा काम है स्क्वेरी का बस यहाँ पे टर्मिनेशन दे दीजिएगा ठीक है ना तो ये हो गया अब क्या करना है यहाँ से ये जो है क्वेरी जो है इसको रन करवाना है ठीक है ना तो ये कह रहा है ना you are about to delete one rows ठीक है ना किसी भी एक टपल को किसी भी एक रो को ये डिलीट कर देगा ठीक है ना तो अब देखिए यहां से यस करेंगे ना तो ये जो scholar ID A triple zero one है ये डिलीट हो जाएगी टेबल से ठीक है ना तो यहां पर ये यस कर दिया अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो इफेक्ट हमें पता करना है ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब आएंगे ना तो आप देखिए यहाँ पर ये डिलीट तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड तो ये जो है ना डिलीट करने का काम करता है आप चाहे माई एसक्यूएल में करिए या फिर यहां पर कर लीजिए दोनों बात एक ही है समझ रहे बात को तो थोड़ा सा आपको करने का तरीका अलग होगा वहां पे कमांड लाइन डॉक्यूमेंट पे जाके करना होगा यहां पर आप आसानी से यहां पे कर ले रहे हैं तो बात तो एक ही है काम तो एक ही है इसका तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आया होगा कि डिलीट क्या काम करता है तो डिलीट में किसी पर्टिकुलर टेबल में कोई अगर टपल या अगर रो डिलीट करनी है तो वो पूरा रो को डिलीट कर देगा ठीक है ना उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी